Início da rodada. Triple kill. Cuidado! Entendido! Está entendido!

Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. plantando uma mina. início da rodada. Início da rodada. Granada! Início da rodada. Vou pau já. Eu com remédio. Início da rodada. início da rodada. início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Bomba na área! Início da rodada. início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. Início da rodada. A equipe Bravo venceu. Não sabe jogar.